El Barça, eh, tothom diu que és més que un club, és veritat, és més que un club eh, perquè estem molt orgullosos de moltes coses, de la nostra història, de la nostra masia, del nostre entrenador, dels nostres jugadors, dels nostres socis, però també estem molt orgullosos eh, d'una cosa que mm, cada mes 6 milions de persones veuen, i és que la nostra web és .cat.